हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं और जानना चाहते हैं कि बजट 2020 में टैक्स पेयर को क्या मिलने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए है गवर्नमेंट ने जब सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती का ऐलान किया तभी तो से इंडिविजुअल टैक्स पेयर की ओर से भी टैक्स रिलीफ की लगातार आवाज उठ रही है तो गवर्नमेंट ने भी बजट से पहले एक टैक्स रिव्यू कमेटी बना दिया और अब उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दिया है तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं जय हिंद फ्रेंड्स मैं हूं आपका होस्ट तारक और आप देख रहे हैं value invest India safety first return always तो आइए आज कुछ नया जानते हैं इससे पहले कि आप इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएं मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आपको मिल सके सटीक जानकारी सबसे पहले सबसे पहली बात इंडियन इकोनॉमी के वीकनेस को अगर दूर करना है तो इंडियंस के इनकम के साथ साथ सेविंग को भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है एक फरवरी को जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वह लिक्विडिटी क्रंच को कैसे एड्रेस करती है क्योंकि पिछले सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को रेशनलाइज करने के बाद अब इंडियन इकोनॉमी को जो बूस्टर डोज चाहिए वो सिर्फ कंजम्पशन ग्रोथ पर ही डिपेंडेंट है और इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह कॉर्पोरेट्स के लिए 30 परसेंट से 22 परसेंट और न्यू कंपनीज के लिए 15 परसेंट टैक्स लगाया गया उसी तरह का सोल्यूशन इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए भी लाया जाए सो दैट की कंजम्पशन और इकोनॉमी को रिक्वायर्ड लिक्विडिटी मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो इस फ्रंट पर ऑलरेडी बहुत सी राउंड की मीटिंग हो चुकी है और कुछ प्रपोजल्स लगभग फाइनल स्टेज में है कई ऑप्शन पर तो कैबिनेट और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का एक मत बात है तो मतलब साफ है कि एक बिग बैंग टैक्स बोनंजा आपके लिए वेट कर रहा है बजट 2020 में तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े रिकमेंडेशन से तो यह रिकमेंडेशन एक गेम चेंजर हो सकता है गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए क्योंकि इसे लागू होते ही Indian tax system at par with international standard का हो जाएगा तो आइए जानते हैं कि क्या है यह टैक्स बजट में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान हो सकता है और जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है वह है फ्लैट टैक्स रेट की फ्लैट टैक्स है विदाउट एनी एग्जामेशन मतलब यह कि आपको अलग अलग सेक्शन में मिलने वाली ऑल द एग्जामेशन का द एंड ना तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट की मगजमारी और ना ही आईटी रिटर्न्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन भरने की परेशानी इसके अलावा एम के पास न्यू टैक्स स्लैब का प्लान भी तैयार है और साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स के इन लाइन यानी बराबर टैक्स कट का प्लान भी उनके पास मौजूद है अब यह बिना एग्जामेशन का फ्लैट रेट वाला टैक्स प्लान इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट के लिए परेशानी है क्योंकि गवर्नमेंट को स्मॉल सेविंग से कम इंटरेस्ट पर जो पैसा मिलता है जिससे वो अपने किसान पेंशन योजना जैसी प्रोग्राम्स को रन करते हैं अगर यह फ्लैट टैक्स रेट इंप्लीमेंट हो जाता है तो मानिए हम भी इंटरनेशनल टैक्स स्केल पर रैंक करने लगेंगे इससे पहले कि आपको नए टैक्स के माइन्यूट बातों को बतलाऊं आपको एक बार एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब पर नज़र डालना चाहिए जो पाँच परसेंट से डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट पर जंप करता है और सबसे ज़्यादा सैलराइड क्लास को परेशान करता है अब इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने कुछ इस प्रकार ढूंढा है सबसे पहला और flat tax rate flat tax rate इस प्लान का डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होगी यानी टैक्स पेयर को जीरो टैक्स देना पड़ेगा अप टू 10 लाख इनकम लेकिन इसमें आपको D A T E etcetera etcetera जैसे सभी सेक्शन एग्जामेशन समाप्त हो जाएंगे अभी खुश मत होइए अभी पिक्चर बाकी है और इस क्लॉज में एक बड़ा पेंच है जो अभी बताता हूँ पहले देखते हैं टैक्स स्लैब क्या है तो up to ten lakhs tax free ten lakhs to two crore twenty percent and more than two crore annual income वालों को थर्टी परसेंट का टैक्स लगेगा अब इसका पेंच क्या है तो यह है कि गवर्नमेंट आपके सैलरी के साथ मिलने वाले allowances like transport allowance medical allowance H R children education allowance etcetera ये सब आपके सैलरी के पार्ट हो जाएंगे ना कि अलाउंसेज रहेंगे अब यह प्लान कंट्रोवर्शियल हो सकता है और गवर्नमेंट अभी पंगा के मूड में नहीं लगती सो नेक्स्ट प्लान है एटीसी का दायरा यानी एटीसी के अम्ब्रेला को और एक्सपैंड करने का यानी बढ़ाने का कई डिफरेंट प्रपोजल्स मेजर्स गवर्नमेंट के सामने जिसके माध्यम से गवर्नमेंट टैक्स पेयर को और लाभ दे सकती है जिससे उनका एजुकेशन हेल्थ ट्रेवल और लिविंग एक्सपेंसेस पर टैक्स छूट मिल सके इसके लिए गवर्नमेंट का प्लान है कि होम लोन जो कि पार्शियली एटीसी का हिस्सा है उसे फुल्ली एटीसी के बाहर कर दिया जाए मतलब आपके फाइव लैख के एटीसी के छूट के साथ होम लोन के प्रिंसिपल पर अलग से एग्जेम्पन मिले सो दैट कि रियल एस्टेट सेक्टर जो जॉब क्रिएटर तथा इकोनॉमी के ग्रोथ का वन पिलर है उसको बुस्टअप मिल सके गवर्नमेंट के पास थर्ड प्लान यह है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को पहले की तरह ही एटीसी का पार्ट बनाया जाए सो दैट कि सेलराइट क्लास को ए ऑबियस एक्सपेंसेस पर कुछ टैक्स रिलीफ मिल सके इसके अलावा मौजूदा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर सौ रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर हजार रुपए किए जाए गवर्नमेंट को यह पता है कि एवरी टैक्स पेयर एटीसी का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाता है क्योंकि ए का वन पॉइंट का एग्जेम्पन इन एडुकेट और इसे तुरंत बढ़ाने की जरूरत भी है और यह मांग भी लगातार उठ रही है सो so, इस बजट में अगर और कुछ ना हुआ तो एटीसी का छूट तीन लाख का होना लगभग तय है गवर्नमेंट के पास एक और इम्पॉर्टेंट प्लान यह है कि एनपीएस पर 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट को बढ़ाकर एक लाख कर दे और यह होना लगभग श्योर नेक्स्ट प्लान यह है कि पीपीएफ के तरह ही एनपीएस में भी फाइव ईयर्स के बाद विड्रॉल पर 100% टैक्स फ्री रिटर्न मिले जो अभी 60% है यह प्लान भी इम्प्लीमेंट होना लगभग श्योर है गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पीपीएफ में बड़े बदलाव किए थे अगर उसके बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा आप जाकर उसे देखिए और जानिए गवर्नमेंट ने पीपीएफ में क्या क्या बड़े बदलाव किए गवर्नमेंट के पास अगला इंपॉर्टेंट प्लान जो की टैक्स रेशनलाइजेशन से जुड़ा है की बिजनेसमैन और professional practitioner like doctors lawyers adviser coaching teachers yoga teacher and other professional service providers के तरह ही जो अपने जॉब रिलेटेड एक्सपेंसेस शो करके टैक्स एजम्पन लेते हैं उसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सेलराइट क्लास को मिलने मिलने वाला 50,000 का डिडक्शन बढ़ाकर कम से कम 1.5 लैक्स हो सकता अगला इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टर्स की मांग पर जो लगभग श्योर चेंज आ रहा है वह है एल यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रिमूवल का जो एस के साथ लगभग इरिलीवेंट लगता है इसके लागू होने से शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को बड़ा बुस्ट मिलेगा अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बैकअप प्लान्स की तो गवर्नमेंट के पास थ्री बैकअप प्लान्स तैयार हैं अगर फ्लैट टैक्स रेट पर हंगामा के आसार दिख और सरकार इसे लागू करने से पीछे हटती है तो वह न्यू टैक्स स्लैब का प्लान लागू कर सकती है पहले टैक्स प्लान के तहत वह टेन लैक्स तक के इनकम ग्रुप पर टेन परसेंट का टैक्स 10 टू 20 लाख पर 20 परसेंट और 20 लाख टू 2 करोड़ पर 30 परसेंट एंड एव 2 करोड़ वालों पर 30 परसेंट का नया टैक्स स्लैब लागू कर सकती है अब टैक्स प्लान टू की बात करें तो इसमें फर्स्ट टैक्स स्लैब पांच लाख तक टैक्स फ्री तथा पांच से दस लाख तक ten percent ten to twenty lakh तक ट्वेंटी परसेंट और एवं ट्वेंटी लैक्स थर्टी परसेंट का टैक्स लगाने की तैयारी है last but not the least अगर टैक्स में कोई चेंज नहीं होता है जिसकी संभावना न के बराबर है फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमारे टैक्स में चेंजेस सिर्फ इतना होगा कि 5 टू 10 लैक्स के इनकम ग्रुप का टैक्स 20 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट कर दिया जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए thank you bye bye stay connected and जय हिंद